omulungi ali ku online medias uganda efe eh, twabagamba fe tubeerawo agamba buli wola bagundi bweti oba buli wola nga sogedde naku za mwezi omanya mbeera ah, ne musajja wa kabaka sajja eh. <laughs> eh, leero bagidde mu nkuba mpya <laughs> kamera eringanga sita <laughs> eringa mumanyenye kyonna kyekiri ofcourse mbaagala nnyo mwenna abalabi ba online media hmm. uganda hmm. nze mm. kaye wisdom mutabani omulala yakulira ku mata omutali mumazi neseriraaka mm. bulijjo mbajjukiza nti twava erwengo netuyingira wano mm. tuli baana basaabasajja kabaka neŋombo twagikyusaamu bino bimwagambanga nti oligwa wendigwa ebyo bifu tujja kumala kuggwawo ye yasembao he must be the last man standing ah, ekitegeeza ffe nemwetugwa tunotugwa oli namunswa eh. fe tuyina era kati newe bagavumenti webe mulumba itas to go through us eh. eh, kyovalaba wali kati hype zaali ndala bulala nga batugamba alwadde ebikoze bitya hmm. yes era nagamba kiddamu hmm. nnyo nti katikiro oba bwakabaka wa buganda babitwanyiza hmm. eyo hype singa tetwavayo kabaka wa buganda nga bamutuleetedde mu that state okuteekawo gwembeera embeera mweyafaanana kyova olaba nakadaaga hmm. kyaleetera gavumenti okutya ennyo obiyingiramu era paka kadaaga oyagaa bannaye nayogedde ne katikkiro hmm. wiiki eno tugenda kuyingira mu nsonga za buganda hmm. naye tubadde naku ezo tutya why fe abaana ffe abalirikiriza namunswa tulina ofcourse bakatikkiro bali diplomat ne baani naye ate walina okubeerawo balwaddiko bakayi wisdom bano abasajja abatukulembera muganda yekankubuli hmm. wanu bayaayi bayaayi kakati omulumba ngaolinga faaza wekati asobola obutakuwulira Mm. ali mukudduka na sente za covid omunyonyola gundi mulwadde kati olina okuteekawo embeera <laughs> ate n'omulaga nti ate omutakikola tugenda bakuba amayinja eh, twali tugenda kukuba buli motoka ya gavumenti amayinja ku kabaka eh. alina ettaka oli ku ttaka lya kabaka ngaekigendererwamwali uh, uh, mugenda kuza kino ekyalitukwatako twali tujja biza byonna nosingawo kabaka wa buganda mm. nga ne state house entebe kweri erikutaka lya buganda otegera kyemugamba nga president museveni mwama wange eyaŋŋamba nga mubuuza wayingira otya amagye n'agamba nti president museveni bagye masaka hmm. n'ayogera bye yayogera hmm. n'agamba muwagire olutalo muyingire mu lutalo hmm. kubanga sife tugenda okuba abakulembeze andi emabe gamulaba bebagenda okuba abakulembeze nga gwasongamuko mumanyi omutegedde naye ngaayogera epresidentmseven kakati namulumba ero nomuga presidentmseven kwata ennyonyi eyo ogiwe oh, kabaka tebano oh, ah, giwe hmm. kabaka agende gye balina omujjanjabira because singa teyali ye eyo tewandibadde naye who new presidentmseven anyway yali asobola okwita kubayabakyoli nagamba abantu abawangula olutalwa presidentmseven hmm. one zali twaigwezi tebakulimbanga va kuba nabanyankola bajja wano mutwatere mundu twanyanyonyonyetukola kurundi yabakuba emiggo eh. mutale yabakuba embwezi omanyi lwaki ah, ati abayo hmm. amawanga gali aga president museveni region yabwe yamugana theweafyu banyankole who are born in uganda nga famire yange hmm. wano naye abanyankole bamwegaana naye nze kinuma okula mu katabo kengera ayogerako awantu mwezigeemwezigeebitya era balinga bataano mukaaga naye true people mm. amawanga agamuwangula olutalo they abaganda abayingira because of saabataka yali saabataka oyo kabaka wa buganda yalabiteyogera yalabika bulabisi buli muganda yenna buli muganda yenna yali amasaka ayingira olutalo eluwerawo ne bayingira n'abanyarwanda abasangibwa mu buganda jjukira hmm, sekabaka kasumba eh, mutitiziyakwata emundi yali abana okukyafu kati gasumba bawagiriranga eyo nga bwe balima muwogo ne bamuwa mu lutalo bagasumba abo hmm. otegedde kati sekabaka muteesa hmm. yeyakkiriza abanyarwanda mm. okubaleeta mu buganda nga kabaka wankole abagobye mm. ewaabwe abanyarwanda abali wano bandibadde baagala nnyo obwakabaka bwa buganda naye wembalaba nga batinkiriza ne western nisimanyi bijya babeera eri kisolo nga bepanka naye <laughs> abanyarwanda true banyarwanda uh, the truth is mm. oraba gashumba oyayina obuzibu n'abantu kale abamubica mm. nayeyo anku gashumba mm. owulira byonnaayogeragamba nti nayogeza amazimaowulira byonnaayogera mm. awunzika awunzika omulabira ddala nti musajja muganda obuganda si tribe mukamba buli ekifudde obwakabaka bwa buganda okuba strong kyobola buli ajja newaba obote abwekubako n'agweri amini ne bamutwala ekakakwa nono bali mutwala gye bali mutwala obwekubako mm. kankubuulire obwakabaka bwa buganda ekibufuula so special mm. nze manye amawanga abiri mu nsi mm. manye abaju abaju bakolako emikolo nofuuka omuju bakolako emikolo oba oli muzungu kinofuuka omuju de indea kalita eggwanga eddala likolako emikolo noyingira eggwanga eryo bebaganda kyobulakaba pulezidenti museveni bamukolako emikolo mu 93 mm. era yekatongole yeddira nti pulezidenti museveni muganda yekatongole yekatongole bamukolako emikolo nafamira nakirira ebyo mm. bakukolako era kyobaolaba mm. osanga wano families mm. nga waliwo abantu abamanga mulwa baziyingiramu noyingiramu bensenefeoliofe waliw abasajja bambayingira mu kika kyengeye nga bali banyarwanda bano banyakole bano banyolo actually n'abaana ebazaala bafuuka baganda tatizikati ekyo kyekifuula obwakabaka buganda okuba strong mm. kyobala bino kimeze simanyi kimera simanyi bitya bye muleetaleeta ku mirembe gyammwe mujja kgenda nabyo mbukaputeni simanyi kayunga teri eh. mu buganda n'owulira enkodomali mbu buganda omanyiki mere simanyi itya tere ebyo mubyogera hmm. it will never stand bijja kuba nga wolaba museveni waliboa naye naalemu eri mugoberera kyogamba aligenda naye akibuliza ale ki kyebalina museveni namala kati kakule pureze museveni katonda namala mutwalira wano hmm. si kati yatandisa okwogera simanyi toyogera ku nfa esimaebi ja mm, namalamu eh, nalekawe mabega nga babanoonyaeambaakayluli luli yali eh. tatya ebyobuzi eh. okukwatiramu oli nakubuuza wabika museveni oyo gasiya nzenziramu ebyo <laughs> nkubuuza leeta obujulizi tontwalya mwoyo gasiya waabwe wabikawo watu wabika eh. nga tomanyira kuliko lumbuye ne mutabani wa gundi ne mutabani wa eh, naduli kati abayo hmm. era bamuta nti mutabani wa babiri ya uganda fi hmm. mutabani wa naduli kyokka nno nga lebano hmm. nze ne mutabani wa naduli nga bwe tulaba tulagira president museveni naye kitukubya kwogera mazima Ntoma nanda ndili omulabo yo. Eh. Kukalulwa akagwa. Yeyina yeyina tiketi enale. Baida we mutabani wanna tulisinga ya jina ku tiketi ya NUP. Wallahi yali ali. Yina eh, nage ndoza ah, ya. Era mweyo mweyo katokolido eruwe. Mm. Yomukuba besimba ku tiketi enale mu abafu no bululu obungi. abasigadde bakwebera kyokola teri awaabira babakuba enkona kutaka mutabani wa nnatuli ye yagezaako mm. naye nga buli atunulako kukala yairaga o oh, kisirani oh, eh, ngolina kyotunula ate abantu bagikowa bwe batyo anti kakati kankubuulire hmm. balina ekintu kyebagamba waliwo the reality hmm. nalaba mary yakyambadde mukyala mary akyambadde yayogera ekintu hmm. fe abagezi nekitegera yagamba bwati bamubuuza nagaba naye abantu kirabika batuvunaana ku lwawo singa nalina obuyinza oba nga byenjogera ababiwulira akalulu akawedde singa nali president museven hmm. nandirese mutabani wange nendaga bannauganda ne bafiiringako ku kyebayita change hmm, nebeera etya nebo bandimukubya akalulu kubanga isnot egaranti nti wemuleeta awangula eh. abakubbira eh, byandibadde luli ku mulembe gwa semwogerere neku kuno eh. mama ono omusajja akalunda bwatyeriisa <laughs> olaba olaba omusajja omusajja wemagere yakayingira mu politics emyaka esatu hmm. naalinga abaddemu emyaka abiri ah, baba jeno buli jeno talina pulaani kiddako bonna babeeraawo kati yabadde mu amerika hmm. ndiabwebadeyendaokubuuza mm, kiki ekyamututee ah, ah, eh. bobi wayini okumanya ali siriyasi nze hmm. nakugamba bobi wayini waatali tufugako omwana we kampala ngenda tufugako bobwen tali mubino tabeera mubino hmm. wokutuwa simanyi litya mande kubanga byobikola nomusajja yaguba hmm. museveni kati blackmande mukolakozitebiri sustainiku bobwen akimanyi hmm. akaluwa akaddako nekabeerawobobwen akimanyi akalu nekabeerawo enkya kintu eki kagenda kukolebwa magezi ah, analysis I mean call analysis ku issues. Mm. Kagenda kuba ka propaganda na sent. Ebintu bibiri. Kati sent mm. azinonya. azinoonya kyobola bamp bawadde miliyoni bibiri biri buli omu alina okuleeta oba ttaano ttaano ate ezogula emmotoka zaffe mwagala ate kuzisalamiliyoni bibiri ezoba eh. bakwadde kulya emmotoka miliyoni bibiri omanyi emmotoka enywa amafuta gameka mpk agenda ogateekamu kyobola segirinyagamba hmm. miliyoni bibiri neetaaga emmotoka hmm. ya miliyoni kumi na ttaano yesegiriniagenda hmm. hmm, anonye oba maka t wamiliyoni abiri hmm. nga ena esi munda atulo asirike akwate segirinya yayogera mpulira akwate miliyoni simenya atano simenya atano agende mubakazi okutandikira eyo yonna kaleeri ng'agenda abawe emitwalo kumikumi ng'omanyi nti abakazi abakola kasooli mu bizinesi zaabwe mubongera emitwalo kumikumi obaokoze kiba kinene nnyo adde kuba booda ali ku miliyoni ebi bibiri kyobola buli akwata ku segirinja naye tuba twetaaga kumuloga tugenda mumuloga nga takyafumba butoni kidandala twamugamba kidandala twamugamba yezi kidandala manya musirani oli kukulaobatetufaayo nebunadda baleta akawala mbu yatulirampapula zange konakali awo nebakabuuza olina omulimu sirina naye enjala zona ziri enomanyi bakola enjala nezikoma eno oba banaaba batya kona kali bwe kati amaaso gali mu ngalo mbunako bakaleese mbunako oba nze engeri gyakosa empapula zange hmm. kakati nze mba nfuuka mp kona kali abo bambi bakakubakuba osomera otya emmengo sekendi <laughs> nomala emyaka ejjona nga tolina mulimu nobangafe abasomere enakani onosomera mmengo mmengo akakawala ah, kati obuwala bwebakabakako nga omanyi buli kakosa omusajja eh, eh. omusajja ono ngaakalekera ebisiraani nekakwata omulaati nga kalina ebisiraani bingi osomere emmengo kati nze omwana ngaagenda emmengo nkugamba nze kukwata omwana nga omutwala emmengo mba njagala akole sciences butasomera zakabi nnyo naye ogenze mmengo kati akawa obuwala bwabeeranga mmengo okweragira naku basomesa nakukola kikonako nokalaba bakakubye kubye tekanafumbirwa teka namabere gali eri mbu nawo kalumba segirinya tosobola kulumba segirinya mbu teyasoma but gwe abatufuza emyaka asatu mm. wallahi bilaitalai mm. nkusiba kinana tebalina apapo kyogamba kaye toyagala muntu enayenakwata kusegirinya wadde nomwogerako ekibi <laughs> newaba mukazi gwe yakwata newaba gule kisimanyi guleyenaale bannange eh. kaka tisegirinya yandekawo eh. bwe yafuuka emupya ah, anti walina ebisiraani eh. omusajja akwagala afuuse mupi yandibadde jambanaga banaegulekisi wange mm. simanyi gulekisi bitya naye olaba akuleseewo nga yakafuuka mm. kitegeeza tolinawo omutwala abamanyi omukyalo omukazi ow'omukisa omulaba omukazi ow'omukisa omusajja amuprotectinga n'oyenda n'owoyenda omuprotectinga anti kati aba n'omukisa gwoba omumanyi nti byonna eh. kyoli mukazi oyo ga eh, odda booti wadde olina buno obuwala obulya sungusa nekipusa osirika booti hmm. naye nga mukazi wo gwomanyi obwomukisa newayogera booti yayogera hmm. otegedde eh, naye akati eyo guru nkisimanyi guru geza bitya eh, yenna aliawo anti geego omulaba yenna omukazi n'amakudde gamuli mu maaso yenna ali ku kimu kyo kaakati bannaye kaakati olaba omusajja segirinya alina okuba ne haki nnya asooka n'akuleka kitegeeza kyona kyomwongerako otegere kyekugamba kati akwata ku segirinya oba oli ki oba oli ki eh. gwe okimanyi nti segirinya akoze ebintu mu bbanga lya myezi oba esatu oba ebiri nga mp ng'osobola okuleeta owa ne nrm kati hmm. lwaki sebunyono abadde nasani hmm. nga segirinya byakoze mu myaka esatu hmm, sebunya teyabikola myaka kumi eh, yagigula mu kampeni <laughs> yajidiza <laughs> atukola ah, kasa emyaka kumi kitawe yatukala kati emyaka oba abiri eh. naye webuuze nze simupiri nga nansana wadde ne segirinya byakoze myezi ebiri Semunya biamune mokora miaka kumi. Javugide nansa na municipal council, my municipal mm, council. Hey, kuga ureta ambulance. Ambulance wa ajiguze miaka kumi atembo toka ye. Sengi ni nyaguze ambulance ne kadi ni bag manyaga bantubeka wei. Akoze duwani. Simu manyage. Ah, akoze duwani. Mm. Naleta na chitanda cha chile eh, cha ICT. Hey. Hey, eh, alese chita. Gwe, omanyi e chitanda sikuwa sene. Simanyi. segirinya yakoze dwali mm. nagenze mu kasenge akasenge wekatwagenzeegirinya ah, eh, eh, segirinya ye mp ek mm. eyali eh, antutte kukulayira nze nali nakowa ebintu ebyo nze ati kati segirinya namulabirawo nti agenda kuba pefoma nga nabantu banakiraba lwakisagobera semuju lwakisagobera kazibu oba malende muba nsereko mukwano gwange nali ndabye nsereko ki yenna ono gundi eh, nogundi eh, nze segirinye namulabirawo nti ono omusajja pefoma hmm. kyobaola tetutya nkankubuule mm, bannakampala hmm. nze sisobola nakulonda nnyo bantu basoma nnyo be babbi kasabayiga debt and credit batubba bubbi nakugamba gavumenti eno bapefominga nnyo for the first 10 years kuba baali tebasoma hmm. webaddeyo okusoma nebayiga political science debtandikuleetibebatandikira otugga era weruzingira ze nale mujemanyi eri bino sibitegeera eh, tebasigirimu mpagira muogu museveni owokubiri sale abalanda babalabe ekiri ah! eh, eggulu nga kifumba mutuku era kirina fumba oh, akasente bakalya bokka ekiri eh, eggulu nabeka one kamiliyoni nga seba ekisooka omukulu weggulu hmm. ali eyo naye anyumirwa mu bunyumirwa anti kakati abalaba nga tivi hanyumirwa atula bwati nalaba bano nga bazira ofukamira navaawo nalaba bano abaze bakaaba navaawo nabaddeyo nenoonya omuntu amanyi ebifa eggulu hmm. neŋamba kaye wisdom yamanyi hmm. ebifa eggulu kiki ekiriyo ekisooka abantu baalinga bagenda okulaba genosale before sorry naye kasita kyayingiramu bastars okugendayo amawulire ne gakipiikinga mm. luli abantu ngaakyabeere kapeeka yinga buli omu agendayo kati abayimbi batandika mm. engeri gye bali basita mm. nekijja mumawulire otegedde naw kati ate kyalabise nnyo kamiliyoni ng'akoze eki agenze lwakuba kamiliyoni bamukoze akakodyo bamufunira appointment okugenda okulaba omukulu kumbe bali bukyali bwa wuma bugezi mulimu obuntu nga bunaabo bwafuula wuma business ne babaako we bakubira nabo ne bafuna appointment nga kamilioni amanyi agenda yekka kulaba mukulu mm. agenda otutuuka ku mulyango ne bamugana bapalasos baiba balilo paso basigale wabweru lilo paso nazirika <laughs> nabonawakawo nga abudumulasa ayogera nazirika ati bamulese bweru kati kamilioni kyamuzirisa eh, eh. musajja agamba nti no alina obuzibu kukyoligendako ebulaaya anti eh. byattuka ebyonna ebirwadde bijja kuttuka bw'oligenda ke bulaaya nomala otuuka ku kisaawe ne bakuuma entry ola bano oba osaba viza omutima gukuba bagikuwa n'osanyuka n'okobakukate mm. naye nomala otuuka mu nsi emu ku kisaawe kyabwe ne bakugamba ddayo entryeriwa ng'otuuse ku kisaawe mm. ne bakugamba ddayo nga tokizibwa kuyingira mu nsi yaabwe eh, osobola n'okufa <laughs> osobola n'okufa muganda wange kyogala ekyatugao ku lunnabe emuyita lunnabe anti endwadde zonna zonna nezikola ki nezituka naw kamiliyoni hmm. wayingira nasanga abaguma nga bonna batudde bati hmm. ebintu bibiri kamiliyoni ogaana abantu beyajja nabo baali bamaze omuwangula teeka eri otegedde eh. kati ate watuuka wali hmm. nasanga abawuma nga batudde nga huma executive erimu abantu nga abiri bataano batudde awo okka kamiliyoni weyandigambye jeno wampa appointment yange gimpe bweyandiganye kamilioni yandisimbudde n'agamba jeno bwoli nfuni appointment yange nze kazi n'atambula ne munanga obwavu buno covid buli omwamulumye bubwe nze mbakuba kamilioni nga nyina ekyokulya eh. simbula nenzija kyogaa kamilioni teyalina kyakulya lwaki osigala awo kugamba eh. genako emigundi fasemu yage ogendawa tripais kakati bambuze ekibuzo tenseka hmm. enyonyi eddako hmm. baŋamba gyendaga kati ngaoli ekifo kyeyaŋambye nga wenkyatula hmm. njatula mu kifo kirala yewali abayeekera omukazi nagamba nigerian nkugamba nensekaa enyonyi eddako yekuzayo eh? nyabula banteeka munsi eyaddako awo enyonyi eddako kyemate mugamba <laughs> otomanyi kye bayita ngaotuuse eh. mu nsi ennyonyi ne bagamba eddaka ekuzzeeyo kyekyo liro pazo kyaguddeku ng'otuuse ngaomanyi weyingireyo geeti ogenda ku nnyanja ya ssente hmm. kati ebirwadde byonna ebya liro pazo zonna oba nziku sifirizi <laughs> tyfoidbyonna ekyenda nekyesiba omulundi gumu najjuke kati omanyi lwaki ekyenda kyesibye ah. liro pazo yazze atambula ye yalowoozeza weyingire wa genosale jukira muganda wa president eh, kati enkoko yalowoozeza amawo enkoko e, eh. n'omucere egiriyo kati ekyetale kyekyusa kitiano eh, goloze lwaki emyenda byenyo ddaawo ebyenda byenyoda <laughs> omulundi gumu abdulasi yatugambye nabugira bwatyo nakweri ebyenda byenyodde weliwo abantu kyogolaba abantu abamue basobola omugamba nti nogenda kusinkana omukulembeze president seven naye ngaagenda funa emitwalo asatu egimuza naye nagenda pangisa olugoye nabula olugoye lwa mitwalo kumi engatoagendaprezemusevennialina sente nti eperception eperception kikulu nnyo kati ekyakubyeriro pazo naye ekigendera kyange kiri ku kamiriyo hmm. nze kamiriyoni engeri gyemutwalamu omutwalo otya Abdumulas kamili. Kakubule. Abdumulas yekane kamili yoni. Ah ah sina wa Abdumulas. Abdumulas bisimura kamili na wewe msaji akuba farm. E farm negeenda wa. Kamili yoni apolimba maoko na maoko bali mutuli za simba boleta farm. Bamwe bate chiambuzi yati. Choga msaji. Gwe. Eh eh. Kati olaba bogwe nchona chali. Mm. bobwen kyonna kyati kamiyoni yandikibadde naye kati alina kwezuula mizimu kubuuza wa mizimu gyawaabwe <laughs> ah. wakatonda oba kiki ah, ah, <laughs> kagali kakuuli eh. kyonna kyonna ekyaliwo why that guy is still there where he is. Mm. i don't check aga spiritual intervention bobwen kyali mm. kamiliyoni yandikibadde kubanga kamiliyoni eggulu kalamojja hmm. musiku eyatuukayo ye yandibadde agamba museveni ngambye no otegete kati laba omwana waava emagere n'abeeraawo n'ogataba kamiliyoni kumi kakati nze ku linnya lya kamiliyoni hmm. mbakutuukawo hmm. nendaba abawuuma obuwala obutudde awo butambadde peti butudde mm. tebujja nti bupeti mm. webukola nga bugenda osinkana abakulu mm. eyo nayo teke nayo teke kakati mbakubaka miliyoni <laughs> ku maanyi no nandibadde nga ndimwavunandigaihaasolo alyewa <laughs> <laughs> ali alyemba nandibadde mugamba jeno wampadako jibetyan nja kudda nga ojimpadde netambula newatandikise dr joseph camelio naye munange abaana abo tebalina bahandula camelioni ebintu biri ebyavuddemu tumi kulwa covid fena watunyize asobola kuba yafunye sente sitali nyingi naye lwakubanga enseeyo nonesenze ensigaza ekitiibwa zolwa omukyala yaomukyala yagamba boisdom ogenda kufanga mwavunga jamukulire hmm. nanze nina katonda iyinza hmm. wisdo tekisoboka iyinza wisdo kiringa wenagamba pasito omu hmm. yaamba ogendagenda mugenda muga okozi gwe nze nomala otwala katonda namala abatta mwenna hmm. nesitagenda muggulu mwenna asooka n'abagobayo kubanga eh. kati gwe kakaguli eggulu nebiramula vikson copy bri bugembe babiri tukome kwabo nga abona bonna bawombuefu balinga bafaana eyeggulu eh, tolisobola kunyumira katonda nga temuli wezidomu lwaki gwoyinaki kakati bonna bonna obalaba basiba mukusaba nakusinza kuwanika mikono okuddeetulina eh, okunyonyabagala kufuna anti fe tulina okunyonya katonda ne tumusesaamu basiiba drayi bakolaki anti kakati ye eh. usiiba drayi wikizoke ne bawisidom balina okujja abanyumiza katonda ebigenda mu maaso nti mukama ekima gye watonda ogirabye ekuyesa mabbiri kyogera kyogera okola eri waggulu Eh, angi babuke mbale basinza nga betunyumizamu kama tumukuba olwali eh! simwe mugenda okubeera ali ku lusegere eh, ate kati ntulewa bagaye nsobola okuba muggulu nga ndi ku mulyango mbeera ku mulyango nga bano ababbi ba uganda bakyajjanabasalakbuzo kino ngaoli muggulu hmm. baani boolaba ngaolabyadde abamuleese hmm. n'omuzaayo nowa kati kakubuli nze nemmala nfa kati ntuuka neŋgamba katonda mm. nkwegayiridde nyamba mm. enjo mikai michael mm. enjo anti abeera n'ekitala simanyi emukulu eh, mugamba mukama nyamba nkole ku mulimu gwono maiko gwabadde akola emyaka nga bufukunya ngukoleko ko emyaka egiddako mbeere eh. eh, ku mulyango ondabire ganagabbi kati ganagali muminisitu ya herese nerimala lijja nsooka nendisalako enyindo n'amatu nengakanyuba mugeyeeyo kububbi bwabwe tuli mu coronavirus obubbi obulyawo gwomanye emitwa eri yasabye miliyoni lukumi simanyi mumeka mbwa tuhando hmm. simanyi tubitya bakozesa ebigambo byoluzungu ebyobubbi covid oli twamuwa sente zagula virus i mean vaccine mm. miliyoni kumi na munana tagulangayo wadde kadozi bwekati nalaba kati nze bonna bonna nga n'ebikono byabwe biringa ebyenti mbeera bwetu ku mulyango nekijja mm. nesooka kisalako omutu n'amaaso nakinembikanyuga nekisigalawo nga kiwududu nagamba bannauganda abali eindia baddamu eh, bwe mufunanga bino ebisajja ebibbye ebikazi ebitubbye mm. anti kakati babiganda mu europe tebikyagenda werijja eindia ngaoli musawo bannauganda bangi abali eindia abasawo mm. bwerijja nti byalwala dda birwadde byona biryawo byalwala amatu byalwala amanyo byalwala bitya birina ebirwadde lwokuba bikyali ku sente zaffe bwebijja eindia ngaoli musawo omwana munayuganda hmm. nokiraba ku bipi byawala <laughs> bwekikuba califom anti bijjaeyo okukyusa omusaayi babiganya ejjamani antibiriwano eh. kati olikuba califom okuba califom mutono eh. mukifo kyokuleeta akasoleeta ejjambiya olirongoosa ng'olongoosa jambi olisala na jambi ebooti ate nga alikuyekalifa omuto yanti bitubbye <laughs> bitubbye ate katonda atuyambe babiganye mu amerika ne europe okumanya bino ebintu byasiriwala mufo kyokukola amalwaliro ga uganda tebigakoze kankubuulire uganda katonda atukoze mubi oba atubonereza oba twamukola ki n'atuwaaga bigano nze negomba nze kagame namalakera nagamba ntino nkuwadde obutuuza e rwanda ŋŋenda hmm. nensiiba ttwayo okumala ennaku musanvu mu kanisa nga nebaza katonda olwakagama okuwa bano abasajja batunyisiza okweyita bannauganda omwana katirabayo ota mu covidi omo hmm. olwakakati omuwala hmm. mu covidi muno atusibye lockdown ennaku ana mumeka yandigambye nti oyo omuwala ali omu nkoze nti okuyamba munnauganda ngaoyo muwala hmm. akozesa amasanyalaze n'amazzi hmm. yandikedde n'agamba buli bwogula unit ez'enkumi ttaano tukuwa hmm. unit ya kikumi kikumi omanyi nti uganda tutuna amasanyalaze e kenya fe abaguza e kenya e kenya amasanyalaze ga kenya gali chip okusinga ga uganda ati kugambe banasajja the made us not to feel ugandanis si kati nabwe kyebuzi lwaki batukowakowa era muganda kanguli bwogamba nti eno gavumenti mulimu abantu bakulumira obunsaaga otegede pulani yandibaddewo nti bwentwala abaana mu covid balibye jasmini bawala mm. saagala betunde mm. mbagambye sigala waka bakosa amazzi amasanyalazi mm. kansoke mbagambe intaneti kankolebwe nti amazzi buli 15 ofuna ebidomola omutwalo ogu kubanga amazzi gali wano wegaliga ne tuyita mu myezi ebiri hmm. nga omuntu alina amasanyalaze n'amazzi n'ojja kutya data tiba nayuganda mbasibidde waka data bw'oteekako wooyogedde ku kya data eyateerokola data woteekako <laughs> woteekako olukumi hmm. ofuna gb biri eh, kituufu ekyo kati kankubuli ekisesa ne bannayuganda balekati bakimanyi hmm. uganda mu nsi yonna yesinga okuseera kye bayita data ensi zonna bwe ziri mu kaweefube waku kujanjaba nakulongosa bantu baabwe mm. uganda tongeza misolo kati batusibidde mu nyumba enakwana kati <laughs> omwana webulaa bamusibidde enakwana mm. mm. nedda tabamwongeza buli kikumi kyokosa kuliko buli kikumi kyokosa kuliko 12 percent musolo wogamba abaana batufuga bagalanyo bana uganda kati ntuuka mugunemugamba mukama sooka opeekiso negamba mikaeri genda omule oba owase oba okole ekyoba towasabeereeyo nenyambala ebyambalo eh, teri teriyo muntu ali muswahili ah. nga kikimi eki naawe muggu kisinziira okugjako nga yenenyeza buli muntu atandika okwogera ebyo bintu buli watuna bwati awana kimu gavumenti yaffe eno gavumenti esinga yamerika nawuli omusajja ngaayogera ekigambo ekyo nenjagala okusesema anti weyayogera yagamba mwete munatambulako Eh. nenegwanga puresidenti walitosezwa lisinga amerika nenga lino erivubuka eh. eh, lyasomero bakololo nga omakololo yali efuuse bonna basome <laughs> ngaekudde egwanga lyagerageranyako naamerika alimanyi atirabayo hmm. obuzibu tulina era osanga newabaminisita hmm. nga bagenda mwezi ensi babeera muzi woteri ate batambula tebatambula haa babera muhoteri mu restaurant nga bakomu tebamanyi kigenda mu maaso <laughs> eh, otegete kyenga eh, kiringa ngaono muminisita mm, eh, wawulidde bino ebyomwana sibebyegulumbiresi ebyegulumbimalemubwesbimale kati kamiliyoni mm. ku kikumi yasse ekivulu yakoze kyaki labayo mm. mu respect ya kamiliyoni yaluzinze 30 percent yes fena tugenda ogula okufuna sente kituufu era simunenya kubanga fena covid atulumye naye kamiriyoni hmm. yandibadde agenda egula okufuna sente mu ngeri etamuwebuula mungeri etamuwebuula kubanga diamond platinum yakatandika okuyimba <laughs> ali mukuyimba nansinobu dog ah. bwoli oli gulu mairo nefupe kuba yatusuubiza tv ebya tivi tuli binywako mulala kumanyi kamirioni mwagala nnyo kakaekyobola kyankoze bubi nnyo bwenjagala eh. kamirioni kyankoze era nsaba palaso njagala kwogerako ne palaso kamirioni tufuneyo hando atisi tunamusasula kwanga hmm, akuze ebya tivi byali business wise baŋŋamba hmm. bagana kukanya abayimbi bonna eh, olaba kati shiba pati zakola hmm. si yazikola akanya nabachina namanya nti nainamu 20 pecent TV eyo hmm. si akamiriro kamiriro balina omuyigiriza bisinesi wise nti erinnya lyo ye capital hmm. nze ngenda kukola tv ngitumye kamiriyon tv hmm. kuwemu 20 percent kiriza nowebate thats how musicians make money naye kakati ebyo abaana abamulinanye bajje bi basobola okwabamutya naye kati bashiba bakozese osobola osanga eryo eryato shiba lyeyekubisako ebipande nga sirirye noliwo nanyini waayo naye nga no webafunako bisinesi shipa ayinako forty pasiriko kama amugamba nitume kama waliwo omusajjawaliwo nomuyimbi omulala nsanyusa spice dana bambi naye ekintu ki anti abo abaana bagezi spice dana abadde asirwano mu geto enankulabye mm. geto enankulabye bagitata gideon hmm? bagita batyeyo geto enankulabye mukiyayi bwekiyayo manyire natuuke wantu waliwo gye nayita babayitayowa nga enyumba zino ne zino hmm. osololowooza kino kisenge ne kino kisenge hmm. naye kumbe lukubo eri lumu ndala neno ndala ng'akantu kaliwekati hmm. nembuuza bayingiza batya ekitanda kooli naŋŋamba omuntu okujja opangisaano ngaoyo yabitanda oli ajja namufaliso nebyasobola okuyingiza naye ate nga zonna mwatuzijjudde bulungi nnyo ngeri bantu bali naye nze ngena okumala kiyayi nagenda nomulambula ngenda okuguka eri enabulagala hmm. nga mbuuza action kumirayo eddagala empaka ya action <laughs> kubanga bankuba omuziki nga eno rumu ekuba eh. copiromide eh. eno ekuba papa wemba eh. eri kamiliyoni eri bobway kati nga music buliomwani wakulu yeganta <laughs> nga era newunya oba bawulire batya <laughs> kagati kamiliyoni hmm. ye kyeyafunye eggulu financial nga wayogedde mm. omusala takyagaba sente ziri mumakulu gweomumanyi nnyo mm. gweomumanyi kyobanoonyeza e- omuntu abaafuna eggulu be babajjo baoli oli omukazi ku bijimu zange takyagaba oyoyobuloga weenaalemu mm. taka eggulu tebakyajjayo bikapu kata miliyoni agenze okujja eggulu nga bagaba miliyoni abiri bamuwadde miliyoni abiri naye ngaze n'abantu abimubana kitegeeza buli omwaka era afuna emitwalo kinana kinana kati ate ye sita sitalinako meka atekabimekabaye ah, bazigabana sizo zagiremu n'omulwadde bw'atayambe liropaso kumugulya menfu laipena liropaso ajja kubayagaba nemusajja teyanyamba nga ndwadde <laughs> okitegedde achievement kyolina okujja eggulu hmm. ekizibu ekigendanayeanyumanye waliyo enkokola nyingi tojasobolayo eggulu ekizibu kyosobola ekintu ekyandiyambiddwa eggulu kwa genosale ayagadde nyo abayini hmm. kyandibadde kimu hmm. singa genosale alondamu abaagala ssente naffe abaagala omugamba byalina okukola mu industry kati fe omugamba ennyo ebyamagezi byalina okukola birwawo birwawo some people abali ffe tebatwagala omubalira kugula bwe bajja mubalira kukudda uh, kati ogenda obimalayo nga gubyogedde wisdom ne banno mm. tebalinayo bafunira abali enguzi abo kati obola abano babisa ti eva newaba ayagala appointment naye kwamba tishat emu nekwe wisdom ah, ah. agifuna yo oli agifuna asobola okufuna zonna musaagijjawa akakati fe bawuzidde omunagamba omusajja nendabanga wali eitha osobola okuba omukopi kati okola nomugamba oba tobyagala kisoke mm. gwe kankubuli muganda wange fe katonda yatumekinze akyatumekinga nze osobola okunyima sente eggulu zembadde ngenda okugulamu korona mm. ne katonda nampa roni makanika mu amerika nangulira emmotoka nanga awuzide munonyeza omusoto ere omusajja angulidde emmotoka nanga ninonyeza musoto nga gwonyima korona roni makanika ali ebostonaye omusolo nga mungi nnyo wali anti kyekyaŋŋanye anti mm. kati noonya ngeri yakikolamu olwo ebintu byendatumiza dekyo ah, nabisasula bulungi kati nentuuka wali bampereza emitwalo ana mweki byekyeru bampe natumya essimu iphone mm. nensasula emitwalo abiri 16 oba kubiremeka nga nsasula musolo iphoneanti kakati kankuweteeke tokutumyanga ebintu mu dyekyero ura ebeeraawo mm. ebeeraawo jakugamba woolina pisi kubanga bansindikidde email nga aa ah, ah, genda osasule era leero eh. leero nkedde mu stanbik kusasula kase kati njakugamba woolibireeteraaga gavumenti yawano <laughs> era nze nesimisa jajja wange ali mukyalo hmm. namugulira ku tv gune naalyawo wemuddira nemutako abakulembeze bammwe bweboogera bulijjo hmm. kyano gyokyusa nga mugamba gendako ku sabc one eyawe waffe ye south africa hmm. ngalaba eki nga mugamba wagendako ku mbc t ekumuvi Hmm, si bino byatusiba zonna tv nesasulira zonna kuliko eh, muntu i don't have a choice in me ezo tishi eh. toziraba nga nziraba eh, sidda nakwebyo omwana yabadde alemeddeyo e japan ekyo japan munayugandayabaga wandikidde banezembabulire sidda munensoni <laughs> omwana we japan kansooke kuya ekikyo kyabe hmm. yakoze ensobi bw'obanga ogenda kudduka hmm. ngaoli athleti sooka ozanye emizanyo omale odduke kati ate yeti yakibaze yadduse nga tannaba kuzannya kati japaani ebekuinako obuvunanyizibwa nga tonaba kuzannya eh. naye mwenna abamaze jukira mumala leero enky oba oddayo eh. kati awo mu dat transit osobola okudduka nega ah, fetwa kubanga mwenna mugenda muba mu village kati omwana tibamubali abantu bangi abakameruni badduka abo abanigeria kati bangi abatuse buli omu edduka kati ekyomwana olala akibalanga bulungi hmm. t kanze kutya minisita nayongedde okuddira omwana wange era nebaza mukama nti ali mu ssomero eri international hmm. oyo mwana wange hmm. tasobola hmm. nagamba gyasomera nti wajjanga omukungu wa gavumenti wano nga tanayingira mu kiraasi musooka kujja mu mwana wange nemunkubira nti minisita gundi aze nembagamba oyo mumuzzeyo ngaakimaki kati kankubuyawa kalikankubira ekintukankubira ekintukimuomwana wange asobola osigala mu kiraasi abantu nga semujunganda bazze abasebirinyanga bazze ate bugwaine omwana wange nze mukeeza wabaana ja saawa ja mukeeza kumi nabbiri mu maasamuwa emigaati nabi nemuga tosumagira <laughs> abeera gumulabe alina gwe bakuba ebikonde gwemwetegeresente bakanyimye neamba tebasobola kukuwa kakati <laughs> kyetayagadde eh. banage en opposition negenda kunyimira paaka hmm. yagambye hmm. babawe buli ku lukalala lwa lwa region gye bagabirako sente ogenda kuggulira kati waliwo yazibye bagenda setinga nabbangi era ekijja omuwunyakozi nga museveni amutuliddeo okimanywaliwo jajanga alikayunga eh. naye yaŋambye message nagirabye naye nga sente munda tezirimu ah, nagambye noyo wali abaana ebwayirise eh. eh, bakoze <laughs> bonna babadde batuddeawo eh. nga babawandisa mesagagane ne badduka vu <laughs> bagende bajjeko <laughs> nga sikirabangeko banaiba n'abasajja babbi okumaba babbi babba n'ebigali bano kakati waliwo omulala hmm. bamuwadde bamuwadde mitwalo abiri gamba dduka nadduka nazijjako bwobadde nga bimanyi bagisibye bagisibye nenebuuza abiri bagisibye amanyi lwaki mukampala bakoze ensobi eh. anti paaka weyabasabye list baverifyinga kati nebapapa nebakola ensobi mm. ekyo sisindika kumi nebasindika abiri kakati ate nebakambola nebagisiba kati singa nze mm. nawayo enamba nandifunanye airtelobe mukyeni titemwira buyinza busiba namba yaala naye lwakuba bannayuganda batya nze baloya bano betusasula omwaka nkwandikira mm. yeyaterewe mutye nti mumpe obuyinza gye mubujjo siba enamba yaabe tibakusindikidde sente mutwala abiri nze nabagambye bano babbi obalaba bonna balina biliyoni naye naye baba bakusindikidde emitwala abiri bayensobi ogijja ku biliyoni ze balina ngaogambe kankubule muganda wange mm. bano abakulembeze ba uganda maliriza bwe tebatwagalangako lwaki Tugale tuliba nao. Yili chiji uchi. Wani balabide mo COVID. Gwere ma COVID. Oline ba mugambo mukulembeze na gambo kugula ebitanda bimeka. Mm, Nte mitwale. Ya mutabukira. Ena eh, mwe kumibuli. Wagula bimeka. Unagula nkumi. Nganea kumi esatu bidi iwa. Kisopi nawa ni kamati mkona gana. Echila ikatari ampuliliza. nengambira bikole buse binali miaka jaka ungezi kagame era ngamba muhozi obikole bubwe yini na uyu uyu bubwe ni yakwa kubire mungu mama <laughs> ida amba kubire mungu eh? obikole bubwe amba kubire mungu minga wali wa mayi mini president wawa eh. yalumba yalumbi minister wa health barwana omenyo president nga kubo mungu kubusu obikole magufuri ya bubwe yini nga nga ayayaya bona nga president obikola amini aha museveni tasobola kulwanyisa mbuzi kubanga abais time kati aveeyo egenda gweye omanyi nti ne olaba sale nga wasikana bayimu hmm. gweokimanyi nti singa muhozi naye agenda esoroti hmm. nga naye afuuka remedi kusinkana bantu baabo omanyi nti muhozi abaami maze okuyingira emitima gy'abaami eh, nekyo tumufiiringa nekukovitumulaba ali jaddi talina waali nempuruguma yemagara esonze wali ayiwa eh? linda munakampuni bagae osobola okuba akalupakapaka foreva eh, babwainaina emyaka simanyana simanyana simanyana satu munana okyamuzanyirako wuyo yagenda mufiudi ngayo omapati amasasi kakati gomuletera sadihasti ngani mugundi njagala basibula bannange tulabagane next time tubaawo wano eh, bobobagambe eh, tugenda kubeeranga ne wikile review ibadde eh. mu wikile tugenda nkuba ne wikile review ngaomukulu wagambye bwoba olina info ekyo kyogedde naku baana bagundi saudi waliwo ekiri e saudi arabiaabaanabalimukubaogerako n'ensobi kwekyava kyavudde kuba nigeria naye tujja kukyongerayo mm. abanigeria abafuna pasipooti za uganda ababye mu saudi naye embasi ya uganda eri e saudi arabia mm. tebakwata amasimu bagajjeko bifo kyokuyamba banauganda ah, anti katibateekayo e- e baana baabwe abaana baabwe eh. sina bannauganda nagana mu embasa ya belgium ye uganda nga muli mu china mu china eya denmark muli mu bayindi gyekugamba yonna nga tebanyumiza eya denmark yekola ku scandinavian countries zonna ezirinanye sweden bija mm. muli mu bayindi kati omuyindi alyakamula lyategerekwe si bannauganda ne bannauganda etulabanga abantu gaoba nfa burundi they don't care about us kati abaana bonna bonfa ife era mbeyanza nnyo mwena abampa ivu simanyifuna obudde ba mande nkanfune mande essimu yange eri 07014949 0 musanvu ziremu 49 439 osindikako info gwoba otidde onjukiza ate mm. netwogera waliwo abasirikale abampadde ekintu mm. nategedde lwaki abanyarwanda batusinga buli mwetugenda mu ntalo info anti essimu eyo amulyanga wisdom tugende ku whatsapp nakunyonyola okwo eh, kwosindika info oh, <laughs> gamba osobola nokuba ku video nogaa wisdom nondaba nogaa katugerekako info bamutuwa newaba gavumenti kubagaerumbu yasobola okumala emyaka ebiri nga byona byayogera bifuani agambe njagala mumpitirekayo wisdom eh. mumutagi <laughs> Eh, banaye ono emizi yazi uganda tubeerawo eh, mugende eh, tonna bagamba kyano kubanangeno bairawe nakola youtube kayo wisdom official kiri nti omukulu ono walwawo <laughs> okujja nakola bwenti essimu ngitega mm. kubanga abantu bano basobola okukikimako ekiro mm. kati omukulu ono waba taliiwo kati essimu yange ekirungi kakati yatuuka esobola okulikodinga ngiteekako nengaba naye abasajja bannumbye bantwala ensi mm. netegeera kati ogenda bwoti mu youtube teekamu kaye wisdom official ku youtube channel subscribe nyigaaoliwali Ah, abasajja bano <laughs> kati tebaliikeebyopaka saamusa anti kakati hmm. muganda wange ffe ah, era nenamba esimu gyenkuwadde baire hmm. ngaosindikako info ne wando eyo 079 49 49 49 sindikako nawe bawandola ogambe nowandola wisdom iramu ku mazzi 10 dollars tuyina emotoka zetuvuga ate zinene banange mutuwagire byebyo ebifo byabaana omanyi kakule eri abantu abalwanirira abantu olaba kati nga trump oyo abasajja bebabagenda mu campaign bateekawo gundi bakita batya okusonda mm. eh, okusonda era abantu basonda millions of money okubayamba mu campaign tuli mu campaign paka 2026 noonya abagaa twamutandika <laughs> ekiryemagebana basajja balina mukuteesangeri jakkabba mukatyabaguzenga tetwakatandika munange bana basajja bata nti mwana guweddeobaddeki tusigazeekyo tusigazeeko kakati nayekirala eh, eh, eh, muganda wange mm, babuloga bonna babagamba nti tosindikira kae wisdom oba abantu abali euganda sent babaka ababuloga bafu babuloga abasinga ebulaaya mm. benaremu mm. nkiddemu babuloga abasinga ebulaaya benaremu tobolagoloza lwaki besibye kulumbuye otegerisa mugamu nawe ya bloga omu ngaali mukaaba yekimeza ya ane ah. munsonyiwe ezo sibyogera oyo ajja kwenenya buli lunaku <laughs> ate atya twali ku tv juzi ne mugamba eh. benare mba bloga kyokola tebaagala mutuwagire era babakanga bwosindika wisidom sente mm. bajja kutegera ekyo kifu mm. sendiwevu tebasobola kumanya nti nosindika eh, sente eh. kakati mwebale nnyo mwebalire ddala feka tubalinde basindike eh sindika what do they meet eh sindika bande muve malala bagala sente eh, eh muva ah, mm. eh, ku sente kuba sibudi mwera eh nakoro when omwana gwenega nanga wabanja ali musitwa ne muleta kubanga ya blessing of once in a lifetime eh <laughs> ejo emu bye anointing <laughs> by association agimanyi olina abantu bewaliranye nolaba bisiraani bobwaini nteeka omwana ne mwana amakerinda agatalina tulo waba bobwaina najasawa nnya kumaca owange kumi nabbiri aba yatuuseoni kakati na kisinga omwagadde nnyo no the reality is mm. bob wine n'oba ofuntya nga bwe yagamba nti abamu abatujereka ennyimba zaffe begganya munda tebaziwuliriza walabe omusajja wekiwatnamulesemulabe eh, ng'ali mu kasina yaziyigirawa yaziyigirawa oh, bob wine yabagamba oli nabbi yabagamba alemwakana bob wine nabbi <laughs> yatugambanga ebintu bano mu nnyimba ze nga tulowooza nti asaana kyogamba nti bannange ndi mazima wavu eh. abampalampa mumpowe bananananakubeera nze

<laughs> chobola batwabula bisha eh! eh! eh! <laughs> chobola muganda naga bechikula ruji betubawa tubawa ndongo kulembeze bawa no anonya bunonya wano <laughs> anuke nero muyaba ya rumbu yaba yakagamba banange chikula ruji ndali mu 60 내 뭐가 뭐야? 나만 지금 그렇게 씩씩. 그러. 내 뭐가 봐. 아니 내 뭐가 비. 뭐. 때문에 한 번만 배가 봐와 너 뒤에 파가. 뭐 파게 번에 우간다 페바 도페 아바바레 아바바레카. 오브레스. 둘이서 타임이야. 야 뭐에 이제 또 fikire fikire. 내가 뭐 파게 인지 그룹이 뭐 무슨. 네. 룸이야 와리. 네. abeera bwati omulaba yenna ettamaliko eh, anti ekyo kimugejjesa ngaali mu diaspora ettaki hmm. mugende empola era ndabula buno obusajja bwawano obwefula mumbega mumbega bulowooza busolonaye ah, gundi yamusabudde mirundi junior kiki ah, ah, eh. kati hmm. balowooza engeri gye batuleetera ono lweru ngaomusajja werweru yabika president museven eh. nga negayi yennaalabika omusajja ngatakwatanga nako ku smartphone eh. Eh, <laughs> bagamba yeyamubika mm. tebatulaze sesio hando ze bandisose tugamba tebannange mulaba eno posti ye mm. teryanyega naye yabika <laughs> kakati mwepangeekwabo bannayuganda baanja banti yabika musobola okugenda ajaibana tubimanyi musobola okugenda woyo omusajja lukuye mm. maama nabakositinga naye mm. ekyansesezza mm. kwoli omwana oli owa sports ye minisita oliemu Mwai hmm. tata wa yalimu yekela <laughs> Odiyamu eh, Eee, kwa manyame nundi jiyakwa Jiyakwa driving school <laughs> Muzayi wanga yanga amba Yanga amba tutuwa ina president Ela, namanya rupanyi mtu yomwana Kwa hmm. ina president wano yakwa Driving, ya minundi ngowe meka Ndichi kunyi mizo ya za tata woyo olumunisitoli eh, eh. kyega abeerako anti eh, ebitongole ebyedda va ku bino ebyawano hmm. ebyabano batusinikira amannyo ebyedda ofuna driving permit olina oh, okuba ogiyise kamusajja ako emirundi nga mukaaekusanga ku meeza nga tokola nkonakakati kakati minisita olyemu bwafuna fes yaze bwati anti yakula bwati hmm. obusibe butkakati <laughs> amutamatii aliwati tomorrow at this time, yeah. I'm going to send the Minister of Sports in Japan to look for that athlete who got lost by tomorrow. the <laughs> number. <laughs> Do you know Japan? Uh ah. -huh. kubanga duno japan badide minisita simanyi obuwa bonnawe bali omunaka nobulo nabayo kano mm. japan era mm. nabayo minisita agenda mu business class hotel nabiki mm. bamwedde miliyoni nga bibiri <laughs> bwagenda anoonye muna uganda japan listen to me okumanya bana abasajja batufuga bakyalo baliwa eh, bano baba mu byalo bonna baali banaku eri <laughs> oh, ejja omwambono minisita agenda anoonye hawu oliemu kyeyandikoze yandigambye mm. nkwataganye nembasi ya uganda eri ejapan mm. nenjiragira ekwataganye nepolisi yejapan mm. babenga batuwa update ku munauganda japani yensi ezimu ekusinga cctv camera sizino eza uganda mayi kamera za uganda eza gavumenti zetwagula eh? zisobola okukwata omuntu nebyayambadde nenava pulesi za pikipiki eh? kati ngeno yakuba omwana wakatumba amala naye tezikwata fensi bakwata buli ang olinya train bakulaba ogendawo bakulaba naye kubanga uganda abatufuga bayaali babbi bali yao kati yoli nze solo kudde omwana wa oyo wa miaka mukaga da oli ngambye mutere kanti agala <laughs> ku download miaka mukaga miaka ku miaka ina ya kuba simu ku miaka ina oyo oyo ku miaka ina ya hmm. kuba simu ajaulizo lye mumbu minister for affairs hell no hell no oyo oh chata sobola unga chichi chamuliza kuiga buyekera chichi minister for affairs lamayo mm.

isn't there? I hate these people have made us to hate this nation. Kumanga bonna batufudde nga kasasiro. Ebintu engalabi oba tebalowooza. N'engalabi etegeera. Balowooza tuli basiru. Omanyi balowooza bba engeri gye bategedde nga bali mu bukulembeze balowooza naffe. Engeri gye basobola kusenteza gavumenti balowooza naffe. Engeri gye basomesa abaana baabwe mu international school ku sente zaffe balowooza tetusobola. katonda atuwadde omukisa nga bannayuganda nemunatuyisa obubi nemunatukola biki nemunatubonyabonya katonda agenda tulwanirira tufiseewo tube nfisize weagontosurvive nga abasajja bafaomukomu and they will die one by one ngaafuna ebyo esente zebisiranlinda ah, nabbanja ah, webalimusiba omwezi ogubagenda munonyerezaku nabbanga ekinu ate nga yabadde namulabako ngaalisayidiza ngaakebera obutimba njagala omulabule eh. ebyo bigenda okusinya ate <laughs> yabagambye blaket zino tezituukaganye n'obutimba mubyebigenda okusinya ayingidde mu ddiru eh, eh? nabbanja eyayingiridde mu ddiru obubbi obuli mu minisita ya gund prime minister nabbanja mukazi wa nabbanja mulabula tandika okutambula n'emmere yo nebyo nze tamu mm. kituufu nabbanja tankutambula n'emmere nebyanyo